сәлем достар біз сіздермен бүгін жылдамдық тақырыбын талқылайтын боламыз осыған байланысты есептер шығаратын боламыз яғни орташа салыстырмалы жылдамдықтарға толығырақ тоқталамыз жақсы олай болса біз бастаймыз әдеттегідей бірінші есебіміз автобус бүкіл жолының алғашқы 10 километр бөлігін 16 минутта яғни бұл жерде қарайтын болсақ бізде орташа жылдамдықтың негізгі формуласы жалпы жолдардың қосындысын бөлеміз жалпы уақыттардың демек жол бір жол екі бөлінген бір қосылған т екі бұл деген сөз онға қосамыз онды то есть он емес жиырма төрт бөлеміз астында 16 минутты сағатқа айналдырамыз демек бұны бөлеміз алпысқа нөл жиырма алты бөлеміз алпысқа нөл үш демек нөл елу алты сол кезде бөлетін болсақ жуықтап алуға болады алпыс километр бөлінген сағат шығады келесі есепке тоқталатын болсақ елу төртінші есеп бұл жерде уақыттың жартысына байланысты есеп яғни біз мына жерге қарайтын болсақ берілген жазбаға бірінші. бірінші жартысы екіншісіне қарағанда үш есе артық арқылы иә бір тең үш по екіге орташа тең болады дейді жиырма километр бөлінген сағат по екіні табу керек негізгі орташа жылдамдықтың формуласы жалпы жолдардың жалпы уақыттарын қатынасы жолдың жартысы деген сөз қараңыздар екіге бөлеміз мынау жалпы уақыт болса сағат тең болса мына бетіміз т біріміз неге тең екіден бір т-ға тең екіміз тең екіден сағат олай болса негізгі уақыт тұра береді с бір қосылған с екі екі жол жүрді ғой с бір дегеніміз в бір көбейту сәйкес екі в екі көбейту екі тең бөлеміз жалпы уақытта в бір көбейту т бір дегеніміз міне екіден бір тағайын болады иә жолдың жартысы болғаннан кейін қосамын в екі екіден бір бөлеміз астында уақытта ары қарай жалғастырамыз бұл жерде форма келіп шығуын көрсетіп жатырмыз жақшаның сыртына екіден бір т шығаратын болсақ жақшаның ішінде в бір қосу екі ал астында бізде уақыт уақыт пен уақыт қысқарады екі математикалық ереже бойынша астына түседі сол кезде в бір қосылған в екі екі деген форма шығады нәтижесінде осы жерде орташа формуласы уақыттың жартысы болатын болса осы формамен шығарсаңыздар болады ал енді осы жерден орнына қоятын болсақ жиырма тең үш в екі қосу в екі бөлеміз астына мына екеуін көбейтіңіз қырық мына екеуін қосыңыз төрт в екі в екі дегеніміз сол кезде қырықты бөлеміз төртке төрттер қысқарады он километр қандай жағдайда уақыттың жартысы болған ары қарай кеттік жолаушы осындай километр он сағатта жүріп өтті жолдың бірінші жартысын машинамен қалған жартысын пілмен жүрді егер машинаның жылдамдығы пілдің жылдамдығынан төрт есе үлкен болса иә пілмен қандай жылдамдықпен жүрді Ол үшін біз не істейміз орташа жылдамдықта боламыз негізгі формуласы с бөлінген с дегеніміз екі жүз бөлінген онға бұл деген сөз жиырма төрт километр бөлінген сағатқа тең оңки тауып алдық иә ал енді қараңыздар жолдың бірінші жартысын машинамен жүрген қалған жартысын пілмен жүрген егер машинаның жылдамдығы пілдің жылдамдығынан төрт есе үлкен болса демек в машина тең болады төрт в пілге тең болады пілдің жылдамдығын табу енді бұл жерде бүйтіп қарастыратын болсақ жолды біз <clears throat> екіге бөліп қарастырамыз иә тағы да жалпы жолдың екіден жол демек мына бөлігі ә, бізде с <clears throat> бір бөлігі екіден бір s кетеді екі бөлігі S2 бөлігі, екінші бөлігі екіден бір, S2 бөлігі. Демек, орташа жалпы бұл жерде жолдың жартысы, яғни жолдың жартысы болғандықтан біз несеміз жалпы жол тұра береді. Астында та бір, қосылған та екі Екі уақытымыз бар. Жол тұра береді. Астында та бір дегеніміз S1 бөлінген бабыр кетен. Осы есейге бөлінген қой 2 нәтижесінде s бөлінген s1 дегеніміз міне айттық біз иә мынаған дейін сол кезде 2-ден 1 s бөлінген по 1 қосу 2-ден 1 s бөлу по 2 так С s тұра берсін астында s бөлінген 2-ні жақшаның сыртына шығарсақ 1 бөлінген по 1 істер не істейді қысқарады екі жоғары шығады сол кезде екі бөлінген бір бөлінген по бір иә қосу жалғастырамыз сол кезде формуламыз ортақ бөлгіш мына бетке в екіден береміз мына бірден береміз нәтижесінде екі в бір астында в екі қосу в бір деген форма келіп шығады енді осы жерде біз форманы түрлендіреміз демек орташа тең екі в бір в екі в екі в екі болсын в бір орташа дегеніміз бізде неге тең жиырма төртке тең иә жиырма төрт тең екі көбейту в бір дегеніміз мынау мынаған тең иә төрт в піл көбейту в пілге бөлеміз астында төрт в пілді қосамыз в пілге сол кезде жиырма төрт тең орта жоғарыда сегіз көбейту в пілдің квадраты бөлінген астында бес в піл піл мен квадрат кетеді сол кезде мен мына шыққан санды мына жаққа жазайын иә сол кезде жиырма төрт тең болады сегіз вопл бөлінген беске тең енді қараңыздар осы жерден вопл табатын болсам вопіліміз тең болады жиырма төртті көбейтеміз беске бөлеміз сегіз бұл пілдің жылдамдығы осы екен ары қарай есептеп шығарсаңыздар ары қарай дене жолдың бірінші жартысын в бір ал екінші жартысын одан бес есе үлкен жылдамдықпен демек қараңыздар в біріміз тең в ға болып тұр в екіміз тең болады бес в ға тең болып тұр да иә дененің барлық орта, э, барлық жолдағы орта жылдамдығы 36 километр сағат болса онда жол, жолдың әр бөлігіндегі жылдамдық демек бізге орташа ол отыз алты километр бөлінген сағатқа жалпы бұны табуымыз керек Ол үшін жаңа айтқанымыздай жолдың бірінші және екінші жартысы деген формуламыз бар еді ол кезде орташа жаңа түсіндірме жасадық оны қайталамай ақ қояйық екі в бір көбейту в екі в бір қосу в екі орташа дегеніміз отыз алты тең болады Екі көбейту V1-іміз V-ға 2 іміз 5V-ға Астында 2-інің қосындысы 6V-ға Сол кезде 10V квадрат бөлінген 6V. V мен V квадрат кететін болса, 10V бөлінген 6-ға тең болады. Бұл деген сөз 36 көбей 10V бөлінген 6. Осы жерден ны табатын болсам, 36-ны көбейтемін 6-ға, бөлемін онға сол кезде менің нем кеп шығады екен жылдамдықтары кеп шығады екен ары қарай кеттік келесі есеп дене жолдың бірінші жартысын 10 секундта 3 метр секунд жылдамдықпен жүріп өтті ал екінші жартысын екі есе тез жүріп өтсе дененің орташа жылдамдығы ненің жартысы қараңыздар бұл жерде жолдың жартысы бірінші жартысы демек бұл жерде тағы да орташа тең жолдың бірінші жартысы болса екі в бір көбейту в екі бөлінген в екі қосу в бірге тең орындарына қоятын болсақ екі көбейту в бір дегенім үш метр секундқа тең в екінші жартысы екі есе тез демек в екім в бірден екі есе тез болса алты метр бөлінген секунд болады ғой демек көбейтеміз алтыға бөлеміз 6 қосу 3-ке. Сол кезде астындағы ә, мына жерде қараңыздар 2-ге 3-ті көбейтсек 6, 6-ға 6-ны көбейтсек 36. Бөлеміз астында 36-ны бөлеміз 9-ға әрине. Үткені иә. 3-ке 3-ті қосамыз. Бұл жерде 36-ны 9-ға бөлетін болсақ, барлықтарыңыз математиканы білесіздер. Бұл жерде ешқандай ә, проблема туындайды деп ойламаймын, иә ол түсінікті барлығымызға яғни төрт метр секунд шығатын ары қарай кеттік пойыздың бірінші он километр отыз алты орташа екінші он километр қырық одан кейін үшіншісі барлығы берілген жалпы орташа ұзындықты табу керек орташаны тапқан кезде бұл жерде не істейміз бағана айттық бүкіл жолдардың қосындысы бүкіл уақыттардың қосындысына қатынасы мына жерде үш жол ма с бір қосу с екі қосу с үш бөлеміз т бір қосу т екі қосу т үш бірақ уақыттар берілмеген сол себепті с бір қосу с екі қосу с үш дейміз бөлеміз астында т бір дегеніміз с бір бөлінген в бір қосу с екі бөлінген в екі қосу с үш бөлінген в үш десек үш мынау осы формуламен есебіміз шығып тұрады ары қарай кеттік э, тауға шығу үшін шаңғышы э, бес те төрт километр сағат жылдамдықпен үш километр жол жүрді түскенде мың метр жолды он метр секунд одан кейін бізге табу керек осы ә, шаңғышының барлық жолдағы қозғалыс жылдамдығын табуымыз керек бұл жерде де солай жалпы орташаны табу үшін не істейміз бүкіл жолдарын қатынасын бүл уақыттарын қатынасына бөлеміз сол кезде s1 s2 s3 бөлінген s1 v1 қосу s2 v2 s3 v3 деген формуланы асырамыз жаңа біз түсіндірме жасадық қалай ары қарай кеттік көлбеу төбеден қозғалған вагон 10 секунд ішінде 100 км жол жүр төбеден сырғанаған қозғалған жалғастырған кезде толық тоқтағанға дейін тағы да үш метр жолды бір жарым минут ішінде өтті қозғалыстың барлық уақытындағы вагонның орташа жылдамдығын бұл жерде солай ол орташаны табу үшін бүкіл жолдардың қосындысы бүкіл уақыттардың қосындысына тең с 1 қосу s2 бөлінген т бір қосу т 2 деп осы форманы шығарамыз ары қарай қараңыздар поезд уақыттың жартысы деп тұр да уақыттың жартысы десе в орташа жылдамдықтың формуласы в бір қосу в екі бөлінген екі деген формуланы бағана біз бірінші есепті шығарып көрсеттік осыған саламыз болды немесе автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақыттың жартысын уақыттың жартысын қараңыздар осындай километр сағат тұрақты жылдамдық жүрді оның қозғалыс орташа жылдамдығы берілген қалған уақыт бөлігіндегі яғни уақыттың жартысы деп тұр да в орташа тағы да сол формула в бір қосу в екі бөлінген екі демек осы жерден сіздер в екіні табасыздар сол кезде қалай болады формуламыз в орташа көбейту екіге тең в бір қосу в екі осы жерден біз в орташа көбейту екі азайтамыз в бір тең в екіге тең болады осы формула салсақ шығады екен ары қарай кеттік автомобиль өз сапарының уақыттың төрттен бір бөлігі уақыттың төрттен бір бөлігі деп тұр да демек бұл жерде в орташаны біз не істейміз түрлендіреміз бүкіл жолдардың қосындысы бүкіл уақыттардың қосындысына тең бұл жерде уақытты нешеге бөлеміз бір екі үш бір екі үш төрт бөлік иә демек ә, бұл жерде төрттен бір бөлігі мына аралықты осы аралықты ол 36 километр бөлінген сағатпен жүрген қалған уақытты иә бөлігі мына аралықты 4 километр сағатпен жүрген демек бұл жерде жалпы уақыттың жартысы болғандықтан бір ғана уақыт аламыз жоғарыда s1 s2 s3 иә s4 деп қарастырсақ та болады бірақ біз бұл жерде екі жағдайды қарастырамыз біз өзімізге жеңілірек түрде демек s1 дегеніміз v1 көбейту t1 қосу в2 көбейту 2 бөлеміз уақытқа енді қараңыздар т бір дегеніміз бұл төрттен бір бөлігі уақыттың т екі қалған бөлігі төрттен үш бөлігі демек формуланы түрлендіретін болсақ в бір көбейту төрттен бір уақытқа тең қосамыз в екі көбейту төрттен үш уақытқа тең демек бөлеміз астында уақытқа жоғарыда жақшаң сыртына төрттен бір уақытты шығарсақ в бір қосу үш в екіге тең астында уақыт уақыттар қысқарады төрт астына түседі математикалық ереже бойынша сол кезде в бір қосу үш в екі бөлінген төрт деген формуламен біз осы бір есепті шығарамыз міне қараңыздар формуланың жілік жілікке салып толығымен қарастырдық түсінікті болды деген ойдамын ары қарай пойыз уақыттың бірінші ширегі дейді да ширек деген сөз домалақ сызасыздар төртке бөлесіздер бірінші ширек деп тұр да тек қана төрттен бір бөлігі деп тұр ғой демек мынау төрттен бір бөлігін осындай ал қалған бөлігін отызбен жүреді орташа жылдамдықты табу керек в орташаны табу үшін тағы да біздің істейміз уақыттың жартысы болғандықтан сіздерге ашып көрсетейік міне сағат ға қосындыларына иә. енді бұл жерде уақыттың жартысы болса уақыт өзгермейді s1 дегеніміз v1 v1 t1 қосу v2 t2 яғни t1 дегеніміз бұл төрттен бір бөлігі уақыттың t2 дегеніміз төрттен үш бөлігі уақыт сол кезде бағана бізде форма шықты астында толық төрт бөлік в бір қосу үш в екі деген форманы түрленіп шығарған осыған саламыз болды ары қарай ә, міне өз сапарын уақыттың бестен екі бөлігі уақыттың бестен екі бөлігі демек біз біз бұл жерде былай қарастырсақ болады сіздерге бірден оңай жолын айтайын орташа тең уақыттың жартысы болса мынаны с деп алайық мына жерге в бір көбейту а қосу в екі көбейту б деп қояйық не үшін а б с дедім себебі жалпы жүрілген жол ол с жалпы жол яғни бүйтіп қарасақ болады да с дегеніміз а қосу б ға тең деген сөз демек бестен екі бөлігі жалпы жүрілетін жолымыз орташа иә жалпы бес бөліктен тұрады екен в бір неше бөлік төрттен екі бөлігі демек а деп жатқанымыз мынау екі бөлік алғашқы екі бөлігі екі қосамыз қалған неше бөлік қалды бестен үш демек үш көбейту в екі деп алсақ түрленген формамыз келіп ең қысқа жолын көрсеттік сіздерге мына бір ережені жазып қойсаңыздар болады ал мына алпыс тоғызыншы есепті үштен бір бөлігі иә уақыттың тағы да бұл жерде үштен бір бөлігі көрейікші осы ереже бойынша қараңыздар орташа тең болады жаңа айттық s дегеніміз бүкіл жолдар бүкіл жолымыз үштен бір бөлігі болса демек бүкіл жол үш бөліктен тұрады алғашқы в бір көбейту а дегеніміз үштен бір а деп жатқанымыз бізде бірге тең болып тұр иә бірге тең ал одан кейін қалған бөлігі қосамыз в екі көбейту қалған үштен екі бөлігі иә мынау үштен бір бөлігі мына бетіміз үштен екі бөлігі демек көбейтеміз екіге сол кезде мына бір формамен шығады екен көрдіңіздер ма қысқа нұсқа шығаруға болады ары қарай жетпісінші есепті жаңа біз жақсы түсіндірме жасадық сіздер үшін түсінікті болды деген ойдамыз сонда да бір айтып кетейік ә, барлық жолда жүрген уақыттың бірінші ширегі уақыттың бірінші ширегі болса біз жаңа айттық орташа тең болады в бір қосу в екі бөлінген екі деді демек мынау айтып кеттік бұны түсіндірмесе қайтадан қайталамай ақ қояйық уақыттың үштен бір бөлігі төрттен үш бөлігі дейді төрттен үш кешіріңіздер төрттен үш бөлігі мынаумен қалған төрттен бір бөлігі мына жақпен жүреді ереже бойынша орташа жылдамдықтың формуласын қарастыратын болсақ в бір көбейту а қосу екі көбейту б жалпы жүрілетін жол с ке тең демек в орташаны ашатын болсақ қысқа жолмен қарастырған кезде в бір көбейту неше төрттен үш бөлігі үш қосамыз в екі көбейту неше бір бөлігі бірге көбейтеміз бөлеміз жалпы төрт бөліктен тұрады мына форма салсақ шығады деген сөз жақсы құрметті оқырмандар сіз үшін пайдалы болды деген сенімдеміз алдағы уақытта осындай сұрақтар болса комментарий ретінде қалдырыңыздар біз сіздерге өз көмегімізді беретін боламыз жақсы келесі видеода жол